не помню, по 6, и мы, и мы опять продолжаем. Ходить в сиквела без фейлов. Мы с вами вот на этом. Давайте приступим к итогам. Ну, ёлки, ёлки, концовка этого надо. Моя камера сбежала. Сегодня же на акцентов не будет. нападаем. Да, я знаю, я разбираюсь с этим. Окей, а не должно быть таким уголовым. А куда он подевался? А что сюда подевался он? Если течение земля, здравствуйте, беспокою вас. Э, одна из ваших э, снежек капсул управляется на полночной станции. Что? Нет, убирайся отсюда! Иси, совершенно. Огонь не стал, что цвета. У нас больше нет. Если мы не брать, мы не стреляли это вообще был такой? Почему вы схватили его? Свободный человек. Так это, это, это концовка. Бег. Бег, бег и бег и вот бег и Элли. Давай, у тебя есть танк? Нашел, только слава шляпу записывание. Что такого? Мне кажется, я слышал не в запрещениях. Организация, верно? Это пересекся с ним. Просто я проводил проводила плохого мальчика. Не знаю, насчет тебя, но довольно мало денег. Тебе чего? Я тебя знаю, где они. These tracks should lead us right to the... Так, мы идем. Вот он поезд. В нем должен быть. Вот он вагон с деньгами. Ну, вот у всех накоплено сбережения. Нужно платить добро. Ну, если мы... Эй, ты так пришел? Что это? А! this. No, no, no. Not gonna Can you move those man? At least I'm a <laughs> Пространство поезд. О, поздравляю вас. Я не могу вас уловить. Я уже в пути. Ну, ну, идите сюда. Что ж, можно и можно и так. Теперь как мы вытащим все деньги оттуда? Созданным. То есть воздушным шариком. Вытащим. Да, а теперь что? Ой, давай, а что, что? Это вам не принадлежит. Вопа комба. Да, стикмана! А вот теперь нам ничего не грозит. Нас сразу вот мы пойдем по плану даже без шефа. Да, ведь Гаш уже на поезде. я не хочу ехать. все не так плохо. Знаешь, на поезде отдохнешь. Еще не хочу только радость деньги? Да, это правда. Да ни в одном патроне. Это очень важно защищать. Э, э, э, куда поешь? Напиться. один э, день перед запуском. Он прям на вас очень успокоит. Больше поезда. Он управляет волну деньгами, я его пристрелю. Ну, Упс, это вторая попытка. Э, окей, все готово. Извините. Мы ну, должны, по-моему, с самого начала, да? Ладно. Включаемся. выйти работать. Ладно. Это, походу, завершается серия. Извините. Ну, конечно, 8 минут мало. Ну, давайте все последнюю попыточку сделать. Ну, мы по три попытки. Просто не хочу 8 минут. Ну, Он убежал, меня башут сам. Ну, придется самому. 那个都都都算是我的我作为。不是不是蒙面。 Мы не можем попасть. Ну ты, почему бы нам не пройти? Если... Че, вот это плохо. Мы в вашем госте. Вы нигде не можете быть. Забудьте об этом. Жизнь будет важнее. Мерслот представляет Пуф Балкс Юнитед игра. Да, Пуф Балкс Юнитед. Белый Стигман. Чарльз Келпин. Мира Хаббер, Гелли Джон Фрод, Гордон Бэнкс, Амел Тарту. Топ корабль топота, Джон, Вахалс, 2 часа передавска. Результат 200 фут, скорость ветра номинальная. Правника и ниндзя клан шляпа. Солдат, солдат 那 <laughs> 倒是，我听到这样子，就是说，不要我们家的就不行，堂姐不同意，那就不是了，堂姐不同意，就是说，不是我乐意。 Готов так легендарно. Чего не еще не город? Бомбал все этот день. Ах, Генри. Подождите, это зовут легенда лично. Генри! Джон Пискин, он преследует и подводит меня лягушка. Boxdale. He will be gone by the codename Kra. Next up is Gold Давай его отбаксим. Вулканик его подвоим. Удар. Последняя Амелия Эстебан. Дрыл. Ее подвоим. Черепаха. Генерал, что это значит? Аллегория продолжали оплату Бэтл. Шляпа, а разве не, ну, не шел Уже нет, только медиа уже заплачен. Теперь правка, голова, голова. Голова. Ну, он побежден. Орден Члена Ордена Генетических учений трудно От них оставляем их остатки. Ну, это же он пришел и делать лучше всего. Лучше делать, это в мире. Лучше лечить. Очень заманчиво. Поэтому отправляем вас всех дальше. была он чего а делать, я вас похвалил тебя. Может, подбивай похвалил. Погоди, погоди. Нарвили. Просто тот. Эректус. Если кого-то сегодня сражают, но ну, не ушли, что It's like the right-hand The halls are completely empty. Rololo! Be able to get close without getting detected. Полицейского, офигеть. План, сэр. Давайте, Бер. Вот он. Давайте сделаем. Полицейский. Да фу. Я свою поддержку охоте, вы Пошли. everything's a girl. The whole office is a woman, of course. It's to about yeah, I'm a yeah. That way, that way. Looking down to the insurance. миссия завершена. Мы взяли его, посылаем Внимание всем шляпникам, мы захватили вашего лидера. Что нам делать? Ему нам типа надо выбрать, ну чувак, типа, ну же чувак, который вызываешь через лет. Эм, тех, у них ничто не потерять. Мирно мы слетать, подошли к тебе с главного. Еще одна стоявшаяся группа. Не работает Генри. Куда тебя шляпники запаниковали? Не смогли не смогли сбежать. Ничего, не сбежали, типа они не сбили с нами. Они не причина, вообще я вспомнил. Находит лорен, площадь тебя отходит. Уже не все, наверное, шляпка, шляпа и джентльмейт. Ты нет после комплекса. Я же чем поел. Хотите сюда, что ли, был сюда со мной? Я против, как ты попала сюда. О, я Элли. Я слышала, парень, когда он помогал, убежали, но он житель кончил. Так что я слышала, самое последовательное помогаю тебе сбежать, и ты просто оставил меня. Что? У тебя фишки, это сочно. Потом надеюсь, еще очень Чего действительно мне это лучше хотя бы ответила. Вывал сюда, я вижу, он начал помогать своим командам. Уже наш, наш, наш. Ну, он из этого замок, кто со мной? Ну, вот это он, э, Рубинг был довольно ну, хорошим лидером. Я знаю, что похоже на в Пана. Ну, там все еще ничего, просто прочислитель около шляпа. Хотел бы эту шляпу обратно. Ну, или я сразу стал, типа, вот давайте вот это. Генри, Стамбур, Генри, вытащи нас отсюда. Дэйв, пусть Дейв поможет. Но ну, уже Дейв ты справишься. Хорошая нормальная работа. Спасибо, Генри. Что сделали с тобой неправильно? Ремонт раздражения разрешено Генри больше не является делом плана шляпы пошел он делать босс. Весь самый день. Делать. Успею все завязать в эту капсулу. Здесь довольно тесно. Что это было? Эх. Но теперь, похоже, мы сами себя. Слышу три концовки. Да, вот тут писали, сель, сель, сель, шляпка, вот. Там посетим в течение часа. Оу постами, чтобы очень хотим послушать. Пиши мне, а что случилось с этим парнем? Хенри, ты вернулся? Ну, я много надо кататься, надеюсь, ты не, не против? Говорили, uh, я новенькая здесь, ну, что вы, ребят, тут делаете? Генри, помнишь, что мы делали орбитальную станцию? Nie potrzeba tego. Ale coś się nasze już to. się nalewa, bo tak mówię, że smutno. To łeb Muszę do rzadko, może do rzadko. Hey, what did I tell you about Kogmina? Henry's the chief, remember? Okay, yeah. We're under attack. You two, get to the rock. Henry. One, two, three. The rocket is launching in five minutes. Do something.